dan is Elspeth daar. Wat zei je? Niks. Oh. Daar word ik al bang voor. Hoi, hoi. <laughs> Thank you.